ओके यार आज ऑफिस में बहुत लंबा दिन था थक के हालत बुरी हो गई है मेरी थक गए हो कल भी इसी तरह का लंबा दिन है कल भी लंबा दिन है अच्छा मुझे बहुत भूख लग रही है कुछ खाने का इंतजाम करो जाके प्लीज तुम्हें भूख लगी है यार ये तुमने क्या ओ ओ लगाया हुआ दिमाग ठीक है तुम्हें गुस्सा आ रहा है ओ यार अगर तुमने एक बार भी और कहा ना तो मैं अपने आपको गोली मार लूंगा आपके पास गन